vamos a desarrollar la actividad interactiva de la actividad de aprendizaje 4 del curso corto virtual preparación de conservas de frutas y verduras. Esta actividad se denomina actividad interactiva conserva de frutas. Vamos a ver las instrucciones. A continuación se presenta una serie de preguntas de selección múltiple resultado también Vamos a dar clic sobre el botón Quiz para iniciar. Eh, primero, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una de las principales formas de presentación? A la hora de envasar algunos alimentos como los frijoles, el y las almejas, es de dar 3 centímetros por debajo del cuello del envase porque estos aumentan su durante la elaboración. Se requiere un espacio para el oxígeno, se requiere un espacio para poder generar el vacío o en ese espacio ubicar la nueva. La que correcta es que estos aumentan su durante la elaboración. El proceso de acondicionamiento de la fruta consiste algunas características organolépticas que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar de calidad son color, sabor y textura, color, firmeza de consistencia, tamaño, peso y altura, o pH, densidad y peso. Los se evitan pan, color, sabor y textura. ¡Woohoo! Por último, tenemos que una de las maneras de conservar las verduras es beams